Karibu sana kupitia Daktari Kiganjani, sehemu ambayo tunapata elimu, taarifa, lakini pia ufafanuzi mbalimbali kuhusiana na masuala ya afya kwa ujumla. Anatoria Gabriel na kukutanisha na Dkt. Ayubu Msalilwa leo hii kuangalia swala zima la unyonyeshaji, lakini pia lishe inayofaa kwa mtoto ambaye ametimiza miezi sita na kuendelea. Tunafahamu mara nyingi wataalamu wa afya wamekuwa wakitupa ushauri hasa kuhusiana na umuhimu wa mtoto kunyonyeshwa maziwa ya mama kwa miezi miezi sita bila kupatiwa chakula chochote. Inapotokea mtoto ametimiza miezi sita, sasa anahitaji kupata chakula, mtoto huyu anatakiwa kupewa chakula gani? Dkt. Ayubu Msalilo, tuanzie hapo. Watoto wadogo wameumbwa katika mfumo ambao upo tofauti na watu wazima, na mifumo yao ya kumeng'enya chakula na mifumo mingine mara nyingi inakuwa bado haijakomaa, na ndio maana watoto hao wadogo wanatakiwa wapewe chakula ambacho kimeandaliwa katika mazingira ya usafi, mazingira maalum, na chakula hiki kinatakiwa kiwe maalum. Mtoto ambaye ametimiza miezi sita anahitaji kupewa chakula ambacho ni maalum, na chakula hiki kinatakiwa kiwe ni mlo kamili, na huo mlo kamili wataalamu tunashauri utolewa katika namna ambayo ni ya tofauti kidogo. Kwa hivyo mtoto ambaye amefikisha miezi sita ataanzishwa chakula ambacho ni kilaini. Kwa mfano kama anaanzishwa chakula labda ni uji ambao ni chakula cha wanga kwa ajili ya kumtia nguvu mtoto, ataanzishiwa uji ambao umetengenezwa kwa nafaka ya aina moja. Kwa mfano kama ni uji wa mahindi utakuwa ni uji wa mahindi tu, au kama kama ni uji wa labda wa uwele utakuwa ni uji wa uwele peke yake bila kuchanganya na vitu vingine na utakuwa ni mlaini mara nyingi tunawashauri wakinamama waanze kuchuja ule unga kuweza kupata uji laini kabisa kwa kuanzisha na baada ya muda kidogo mama tunaweza ukamshauri sasa aanze kuchanganya vyakula ambavyo vina vina protini yani vyakula vya kujenga mwili ambacho ndio mtoto anahitaji sana kuliko vyakula vingine vyote vyakula hivyo vya kujenga mwili vinaweza vikawa ni maharage yaliyochemshwa vizuri yakaiva na kupondwa inaweza ikawa ni choroko inaweza ikawa ikawa ni njugu mawe, inaweza ikawa ni njegere. Sasa vitu hivi anapewa mtoto kwa kumbadilishia milo. Tunashauri kila baada ya masaa matatu aweze kupewa kitu, na vyakula hivi anavyokuwa anapewa ni vizuri vikachanganywa pia na matunda. Matunda haya yatamsaidia mtoto kuweza kumpatia virutubisho, na matunda anayoanzia nayo kupewa ni matunda ambayo hayana tindikali. kwao tunashauri, kwa mfano, mama anaweza akaponda matunda kama parachichi, kama papai, pamoja na matunda mengine ambayo yanaweza akapatikana, kama anaweza akapata maembe ambayo yameiva vizuri, anaweza akampondea pia mtoto akampatia. Kwa hivyo, kwa kufanya hivyo unakuwa unampatia mtoto chakula ambacho kimetimia mlo kamili, pia asiache kumpa maji. Na kitu kingine, anaweza akasaga pia mboga za majani au pia akasaga nyama ikawa laini kama anaweza kaipata. Tunashauri pia mama anaweza akamsagia mtoto chakula kilaini kama vile samaki, anaweza akachukua dagaa akawatoa miba lakini pia akawasaga, anaweza akampatia mtoto baada ya kuwa ametolewa mchanga na kila kitu. Kwa hivyo anaweza akachanganya vitu hivyo kwenye chakula cha mtoto baada ya kuwa ameshamwanzishia na kile chakula laini kwa wiki zile za kwanza na baada ya hapo sasa mtoto ataendelea kupewa chakula hiki kwa kama nilivyosema kila baada ya masaa matatu lakini ikiwa anachanganya na maziwa mama asiache kunyonyesha aendelee kunyonyesha tunashauri kama anaweza mpaka miaka miwili madhara sasa kwa mtoto kula chakula kabla ya miezi sita ni yapi kama nilivyokwisha kusema hapo mwanzoni ya kwamba mfumo wa mtoto wa kumeng'enya chakula huwa unakuwa haujakomaa kwa hivyo kumpatia chakula chini ya miezi sita inamaanisha kwamba kile chakula kinaweza kikakuangua ule mfumo wa kumeng'enya, na ukikwangua unaweza ukasababisha mtoto akapata maambukizi mbalimbali ya magonjwa, anaweza akapata vidonda sehemu iliyokuangulia unaweza akatoka damu, mtoto akapungua damu na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo mfumo wake wa mtoto wa kumeng'enya chakula unakuwa bado haujakomaa. Lakini pia kitu cha pili ni kwamba hata vile vimeng'enya vya chakula ambavyo vinakuwa vinafanya kazi ya kumeng'enya chakula na kuvunjavunja vinakuwa bado havijaanza kutengenezwa kwa ajili ya vyakula vingine, ukiacha maziwa ambayo yako ya mama, vinakuwa havina ule ubora ambao umeshafikia kuweza kumeng'enya vyakula moja kwa moja kama inavyotakiwa. Hivyo mtoto anaweza akapata choo kigumu, anaweza akajikuta kwamba amepata shida hata ambayo kuna watoto wengine wanapata mpaka utumbo wa kuweza kujisokota na kadhalika. Lakini pia mfumo mzima wa kuweza kunyonya au kufyonza chakula na kuweza kutoa vile virutubisho vilivyopo ndani ya chakula na kuviingiza kwenye damu au kwenye mwili wa mtoto vinakuwa bado havijaanza kufanya kazi kwa usahihi, kwa hivyo unakuwa una weki mtoto unaoharibia mwili wake ufanyaji kazi na kumsababishia mtoto matatizo kama hayo ambayo nimekwisha kuyaelezea lakini pia unaweza ukamsababishia mtoto akaweza kupata hata udumavu baadaye kwa sababu unaanza kumpatia chakula ambacho mwili hauwezi kuweza kukifyonza sasa hii inaweza ikamletea mtoto madhara na anaweza pia akashindwa kukua kwa sababu anaweza akadhoofu na mwisho wa siku ukaona kwamba mtoto wako haendi vizuri dokta ayubu moja kati ya changamoto ambayo inawakumba sana baadhi ya wanawake na kupelekea kuwalisha chakula watoto kabla ya kufikisha miezi sita kama inavyoshauriwa na wataalam ni swala la ubize na wao kukosa muda hasa wa kutosha kuwanyonyesha watoto wao wanawake wenye changamoto kama hii tunawasaidiaje tunawashauri kwamba waweze kuj- wajitengenezee utaratibu ambao wanaweza kukamua maziwa. Kwa mama yoyote yule ambaye amejaliwa labda kuwa na kipoozeo, yani jokofu au tunaita friji anaweza akakamua maziwa katika namna ambayo ataosha matiti yake vizuri na baada ya hapo akakamua maziwa wakati mtoto ananyonya au wakati mtoto akiwa amelala na baada ya kukamua ile maziwa tunamshauri aweze kuyahifadhi katika sehemu ambayo yenye ubaridi kama huna friji tafuta hata chungu viungu vya asili unaweza ukakiwekea sehemu yenye ubaridi alafu kahifadhi maziwa yako mle ndani kwa usafi kabisa yakiwa ndani ya kifaa maalum labda ni mfuko fulani wa plastiki au zile chupa hivyo ule ubaridi utas kumsaidia yale maziwa yaweze kuendelea kuwa na ubaridi, na yanapotakiwa kutumika na mtoto, basi utamshauri mtu ambaye anamtunza mtoto aweze kuyapasha kwa kuhakikisha kwamba anachukua maji ya moto au ya vuguvugu na anatumbukiza ile chupa mle ndani. Yale maziwa yatapata joto, yatafyonza joto kutoka kwenye yale maji, na baada ya hapo joto likiwa sawa na joto la mwili, ajaribishie kwenye mkono wake, likiwa joto ni sawa na joto la mwili wake, basi hayo maziwa yatafaa kuweza kumnyonyesha mtoto. Kwa hivyo kina mama kama hawa wasiache kunyonyesha watoto, ila wahakikishe kwamba wa wanakamua maziwa yao. Na hapo hapo, daktari, kuna swala lingine ambalo baadhi ya mama wamekuwa wakilalamika kwamba inapofika wakati wa kunyonyesha wanakuwa hawana maziwa ya kutosha. Hili unalizungumziaje kama daktari? Kitaalamu ni kwamba maziwa yanatengenezwa kwa kadiri yanavyokuwa yanatoka. Kama mama ananyonyesha mtoto maziwa mara kwa mara, basi maziwa yatakuwa anajitengeneza mara kwa mara na yatakuwepo, na pale unapokuwa unyonyeshi mtoto, basi tumia muda huo kuweza kukamua yale maziwa. Kwa kadiri unavyozidi kukamua maziwa, maziwa yatakuwa yanazidi kuendelea kutoka na mtoto wako atapata maziwa na kuweza kujikuta kwamba anakuwa kiakili vizuri kabisa na hivyo hivyo hata kama wazazi au walezi wako mbali na watoto wanakwenda kufanya kazi wajihakikishe kwamba wanaacha maziwa ya kutosha kwa ajili ya watoto kwa kikawaida kwa watoto ambao ni wadogo, mama anatakiwa aache maziwa kuanzia mils 120 mpaka 150 hapo, kwa sababu maziwa yale yananywewa na mtoto kutokana na uzito ambao yuko nao, na watoto wadogo wengi wa chini ya miezi sita wanakuwa hawajafikisha wengi kilo tisa hapo kumi, labda wanakuwa chini hapo. Kwa hivyo wanakuwa wanakuwa wanaweza kutumia maziwa hayo ambayo ni kuanzia mils 150 mpaka 180 na kuendelea. Kwa hivyo anakuwa anapewa hayo maziwa kila baada ya masaa matatu na kama unataka mtoto wako awe na akili na ufahamu mzuri baadaye basi mnyonyeshe mtoto wako kwa zaidi ya miezi 18 au mwaka mmoja na nusu na ikiwezekana anyonye mpaka miaka miwili kamili kwa sababu utafiti unaonyesha ya kwamba kwa kadiri watoto walivyokuwa wanazidi kunyonyeshwa maziwa walikuwa wanazidi kuonekana kuwa na akili zaidi kuliko wenzao watoto ambao walinyonyeshwa kwa miezi sita mfululizo bila kupewa chochote walionekana wakiwa na akili kuliko watoto ambao walipewa maziwa ya chupa watoto ambao walinyonyeshwa mwaka mmoja walikuwa na akili nzuri kuliko hawa wenye miezi sita na wale waliokuwa wamekuisha kunyonyesha kwa miaka mm, mpaka miwili walikuwa na akili na, na ufahamu mzuri zaidi kuliko wale ambao walionyeshwa kwa miezi ambayo iko pungufu chini ya hapo kwa hivyo tunashauri wafanye hivyo kitaalamu hatushauri sana kutumia maziwa yale mbadala maziwa yale ya fomula kama mama anaweza kunyonyesha vizuri maziwa yale maziwa kikawaida yanatakiwa yatolewe tu inapokuwa ni wakati wa dharura kwa mfano ikitokea mama amejifungua mtoto maziwa hajaanza kutoka kutoka, anaweza akaanza kutumia ile maziwa ambayo ni ya dharura kwa muda huo mchache mpaka maziwa atakapokwisha kuwa yameanza kutoka. Lakini pia inawezekana kwamba mama akawa ni mgonjwa sana, basi mtoto anaweza akapewa maziwa yale mbadala. Lakini pia inaweza ikatokea kwamba bahati mbaya wazazi wamefariki, ndipo mama anaweza akapewa yale maziwa mbadala ambayo ni maziwa ya fomula au maziwa ambayo yametengenezwa kwa kanuni. Yale maziwa ya fomula sio maziwa, ni watu wamejaribu kutengeneza maziwa kwa kuangalia vitu ambavyo viko ndani ya maziwa, lakini waka ndio wakatengeneza vile kama chakula kwa ajili ya mtoto, na mara nyingi sukari yake huwa haiwi sawa na sukari ya maziwa ya mama. Kwa hivyo ukiendekeza kumpatia mtoto maziwa yale ambayo ni ya kopo, mara nyingi mtoto anaweza akaacha maziwa ya mama akasusa, akawa anatumia maziwa ya kopo, kwa sababu yale maziwa yana sukari zaidi kuliko maziwa ya halisi ya mama, na hivyo the au ule ulimi wa mtoto unaweza uka, ukapenda ladha yale maziwa mbadala kuliko maziwa ya mama. Lakini ukumbuke kwamba maziwa ya mama kila siku yanavyokuwa yanatengenezwa yanakuwa yanaki kinga maalumu kwa ajili ya yule mtoto ambaye mama anaye. Kwa hivyo hiyo kwenye yale mazoea ya kopo hiyo kinga haitakuwepo, lakini pia kuna vitu vingine ambavyo mama anavipeleka kwa mtoto wake ambavyo vinamsoma kutokana na, na mwili wake unavyomsoma mtoto wake vinakuwa maalum kabisa kwa ajili ya huyo mtoto. Kwa hivyo kwa kufanya hivyo inakuwa ni faida kubwa kwa mtoto kuliko ni kumpatia kitu ambacho ni, ni mbadala. Sawa, asante sana Dkt. Ayubu kwa ufafanuzi na elimu ambayo unaendelea kutupatia. Kiujumla elimu yote aliyoitoa Dkt. Ayubu Msalilwa kupitia chaneli yetu ya Daktari Kiganja maishani ni elimu ambayo mwanamke ambaye unatufuatilia kwa ukaribu zaidi itakusaidia katika malezi yako na makuzi ya mtoto, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo Dkt. Ayubu ametufahamisha ni kuhakikisha kwamba tunawanyonyesha kwa wakati, lakini pia kuzingatia taratibu zote ambazo wataalamu wa afya wanatuelekeza ili tu ni kuhakikisha tunasimamia afya za watoto wetu kuwa njema na kusimamia makuzi yao kwa ujumla. Elimu nyingine mbalimbali zitapatikana hapa hapa kupitia Daktari Kiganjani, chaneli yetu hii ya YouTube. Subscribe ili kupata kupata updates kwa muda wowote ambao tutakuwa tumekufikia kiganjani mwako, lakini pia Instagram tunapatikana kama Daktari Kiganjani. Endelea kutufuatilia. Hii ni Daktari Kiganjani kwa ajili ya elimu sahihi, taarifa pamoja na ufafanuzi mbalimbali kuhusiana na afya kwa ujumla.